では何2曲トッポさんの親番ドラスーピンですキューピン、うん、ねじゃなかったですね、うん、意識的にこう自敗から切らないタイプってやっぱ重ねたら泣きたいよとかいう意識が高いんですか、ね、まあ、小林剛プロだったり、石橋プロだったりは このファンパイを23、枚ね浮かせて重ねて2000点とかを積極的に上がりに行くタイプですけど、村上さんはね逆にね、やっぱり重ねても泣かないからあんまりリーチから遠のくなみたいな感じで切っちゃうと、ただ今回はどうですかね今ね1丁2丁3と5ドラあります、なので、まあ、そういう手も意識しつつってなると とね、これがあるから本質はなりづらいんですよね、もうね、すでにね。ということで、普通か、何気に普通か。まあ、いつもそう字を切る人でも、これはこれを切るということでした。ドラ筋のいいピン。ね。ピンの後に初と。ね。一つ順番の持ち方がやはり役杯の方がちょっと後になってますね、うん、そうそうたださっきも言ったけどこれで、ね、 パーパインパーピンとかチピンチピンはなさそうだよねっていうね。そうね。でも E1 の後トーンなので、まあ、E1 近くは持ってないでしょうと。うん、孤立範囲の可能性が高い。う高いうん、で、えー、とちょっとン手も見えてきて、そうですね、ペーチャーシチュン1枚ぐらいね。うん、だから何があるからちょっとこういうふうに切りやすいですよね。これって、うん、ペーは積もる。 1枚目も2 <clears throat> 枚目も今のところ泣く気はないですさあ持つねさあ手出しでしたね、はい、2枚切れのシャで、まあ、今2枚切れになったんですけどこれもどっちかっていうと安牌かなりの安牌候補をも切ってるってことは、うん、まあ、自然に打ってるなと思いますねお安牌2組重なって まだ泣かないですただこれにくっついたら泣こうかなという感じですね本当今ここがこう、はい、今あるんですけど無理やり行ったりはしないんですかしない失ってまでまだはしないうんあ、ごめんなさい、来てないです。すみ <laughs> ません。大丈夫です、大丈夫です。えー、っと、はい、なので、まあ、とりあえず自然に切る、泣かない、うん、もうちょっと伸びたときに、なんかこれ一応まで4ペースだからね。チートもあるから。め面前の可能性を。うん、羽まん、倍ままであるから、 この漫画の先はしないというでする、うん、種マンワイマンチートドラドラドラとね、リーズもチートドラドラウラウラが最高ですスルーですねスルーしましたもちろんねなくてもありますよもちろんおいいピンが出だし泣く方も結構いそうですよねこれねちなみにですけど安牌切ってまで1ン残したってことは、うんはい、ドラが数ピンだから1ピン孤立合いなわけないよねさすがにです ってことは2か3は絶対持ってますね、はい、となりますよね。三色目を見るとかも、うまあ、A1 から切り出したし、結構ドラヒョウが3品だと3色残しの1品孤立ってほぼないんでね。うん。うんじゃあ今、まあ、2か3を持ってたところにドラがひ来たパターンとかもあるんですね。えー、っとそうだね。1、2、今4とかはある。そうそうそう。何にせよ2か3は持ってるよというかですね。必ずや。はあ、来た。これは こうなるといいですかそう次は泣きやすいですほうほうほうほうまあもちろんねあんま嬉しくないですよね3とか5は良かったけどこれで大地は一品切ってカモフラージュになってるし、うん、さっきよりだいぶ泣きやすいですね、うんうん、次は全部泣こうと思いますはい泣くときは手を挙げて大きな声出します、うん、お一つのお急走これもねえっ、ー、とねこれとこれは重ねたら嬉しいやつなのに、うん、急走手出しなんでやっぱ急走のそばはあり,、ま、ありそうですよね、うん とか両冠でね甘露数もあったとか、うん、うんうん、何よ、はやっぱ、えー、8か7は持ってるこれ2か3は持ってる、みたいなねこれ一品がね手出しだったら、2も3も持ってないことありますよね、うんうん、その場合結構早く怖いこれで今つもぎだったんで、やっぱ2か3持ってるんだろうなと、はい、僕はまあこうこうちょっと厳しいなとは思いつつもそうです、ね、思いつつもきますよ来たよ来たよこれいろいろ見えると厳しく感じるところが多くなったりするんですねしょうがないでも引くときは引くから、はい、そう 一応読みは入れるけどあんまりね悲観的になりすぎない方がいいですよねさてゲソの後がヤンピンだってさヤンピンはねあのドラが数ピンだから孤立杯でも引っ張りますんでねそうですねちょっと周りがあるかどうか分かりづらい未知数そう未知数9アンツもいでしたね、はい、だ確実なのはこれの周りがあるのとこれの周りがあるとかね、うん、シ <coughs> ョの白をほいでました V の白をポンして出しがパーワンあら Q1 つもぎったのにパーワン手出しということは、はいうんまあ、ペンチは単純に払っていったのか、うん、まあ、8の、まあ、7持ってたら9切らないからそうですね、ね、だから66とか64とかはあるけど単純にまあ何もないか6があるパターンどっちもまだちょっと分かんないかな、うん、次の手出しで分かる感じですねはい、はい <clears throat> そういやはい でこれは、えー、危ない方先に切きましょうはい、はい、さんからからで、えー、下茶の親が急走プラしリランピンとしのピンローピンあこれもねドラスピンなんで両方とも孤立でもこの手順になることもあります、まあでも内側の牌が出てきましたねそうねやっぱ一メンツぐらいはあるのが普通かな9腕 <clears throat> はつもぎりでしたはい急走が来ました 急走が手出しこれもさっきと理屈と一緒で、はい、これ安牌のシャー切った後に一品だから一品孤立はない単体なわけじゃないそうでこの白もこれもう日本一安牌じゃないですかですそれを切ってまで急走を残す理由があるってことは、急走周りなんか持ってますよね、うん、絶対、うん、まあ、3色狙いで急走を引っ張るがうん、789一応あるっちゃあるけども、まあ、普通パイ入りで、まあ、パーソカチソ持ってこのパーソカチソ、えっと、 てるって話したんだけどね、うん、そうだよねだからまあ要するに想像の上は結構ここにこことここにも入ってそうな感じしますね、うん、はい、はい、 <clears throat> で私はぜひかな、うこれももうもしハクポンでポン出しパワーでテンパったとしてもドロワンヘッドのねなんか両面では割ったとしてももうそれはもうわからないしょうがないできる諦めるこの順目はまだ諦める自分がね うんまあまあですねねやる気出るターンですからねそうやっとなんか漫画見えた気配が来たんでねはい悩んで Q1 つなぐこの悩んだのは多分何杯だから後回しするかどうかでしょうね泣き仕掛けをしているトイメンの安牌、そうですねローアもつもぎだからやっぱペンタをただ単純に剥がしたかなペイが安牌になりましたほいこれも安牌だわ じゃあこれでね、そうですね乾杯2個抱えつの漫画にアンシャンテン。ー、もつむぎ。出 <coughs> しパーの当たずつもぎりつもぎですね。お、手出しが来ました。数層。はい。まあ、これ多分孤立杯とペンチアの比較だったというよりは、数層の近くはもっとそうですよね。そうですね。なので、ただ数層の近くが待ちになってるのか、はい、えー、で、今何手出しましたね。 そして僕なんとですね、ポッはい何 <laughs> を仕掛けましたでより安全な方を残すので2人の現物の手かなね、トンも2枚切れですけどここは一応トンタンキがありますからねそう、はい、ペイはペータンペータンなくてかけてる人のペータンは別にトンタンキもあるんで、はい、トンから切ります、うん、で一応漫画にしちゃうんで 4ピン照らし6ピン照らしの後にパーソー照らしあまあ、これさっきも言ったけど急走を切ってる人は、まあ、パチも持ってるってさっき言ったんですけど、パチも孤立で引っ張るわけないんで、うん、やっぱ6層とか持ってそうなんですよね川的にねあこれ E1 手出しちゃったね、はい、はいはい数層回りも E1 回りもあると E1 はスライドもありますね,、ね2差しが普通に123が2差しになったケースもありますよねでこれ天敗だったら例えば山さんはヘッドのまあ なんか他のところ、でもありますけど、なんですよね、ちょっとね、自分の手がいいんで、ここには宝珠覚悟でちょっと押したいと思います。戦う価値があるってことですね、はい、ただし、親に2回来た時は、ちょっと引きそうな感じですよね、アンパいっぱいあるしね、はい、っていう感じのバランスで打ちたいかなと思いますね。じゃあ、あの はい、仕掛けに対しての危険囲はまだまだ切るよってことですね、うん、そうそうそう、うん、パンパイが白発純、うん、で自分が何泣いてるんでもないんですよ赤くなるのはドラだけ、はい、うん、で染めてる手配でもないから、ね、ドラが何枚かだけなんだけど一応ここに1個あるし、うん、うん、ここもなんかねこう照らして1個ぐらい持ってそうだなあってドラドラぐらいが高くてう、ね、うん、もっと安いと思うんだけど、ね、実際には2000点か1000点からっていうこのイメージ、はい、なので、うんうん、押しますほいさっさ をより安牌来たんでできます <coughs> ファースト出しの後はちびつもぎりまあこれもね親もやっぱね、はい、打ってもいいやって感じで言ってますよね、でもこの範囲にもね、うん、声は出てませんもんねまあそうですねまあ、結構ポン出しパーンナーと結構あの濃い数層と言わんって2回手出しが入ったんで、あ今なんて出しでしたねこいつどうしたこれ結構怖いっすよ 体調落としを今してるってことは、うん、中盤なんですけど、はい、ダブナン一応じゃないですか、うん、彼がダブナンを泣かれてもしょうがないっていうぐらいの手配が入っててなおかつ何といつよりもいいパーツばっかりだから単品系ってことですか単品ドライチのシャンテンぐらいは入っててもおかしくない、はい、まあただ闇点はねちょっとそれこそケアしてもこれ通る範囲ないから、うん、今のところ皮が強すぎて、はい、そうなので闇点ってダミドラだって言われたらごめんなさいできます、 から8ですからね、ドラフト通ってないです、ね、もう何にも通ってないんで、ここは基本的には、えー、まあ、ムシムシかな。だから親が一番リーチ来たら怖いかなっていう感じでいきますね。はい。はい、全然張らない。だこれは、ものすごい危ないです。うん、例えばこれは関連ンからリャンになったってこともありますよねそうですねこの筋一本出てないから、はい、だとしても、まあ、多分高くて2000点うんまあすごい高い登山機だけど、はい、でも2000点か1000点なんで、打ちますあーっとやめて入ってた 単品トラドやめて単品ドラドラやめてああ単品トラ1よかった単ちゃんの形でしたねまあでもこれ確かなんと一同士で単ヤをもう張っててしょうがないですよねこれは諦めるまいりましたっていう報酬です、うんうん、はい僕も一番がいャンんでただね読み通りやっぱ3品統一なんで自分の上がりは苦しいですよねうんはい言った通りでしたねまあでも2か3って言ったからねまあどっちかは当たるんだけどねはい